היי, שמי טל יצחק לוי מרים מקסיאלום. היום, הבוקר הזה, אנחנו נמצאים ברחוב המשאב 54 בתל אביב, על גבול גבעתיים הפסטורלית, בדירת קרקע שלושה חדרים, נהדרת, פנטסטית, עם שני כיווני אוויר, צפון ודרום. הדירה מתוכננת בצורה יוצאת מן הכלל, עם אפשרות יציאה לחצר חלומית. הדירה הזו היום מוצעת למכירה בהזדמנות. לפרטים נוספים התקשרו אליי לטל יצחק לוי 0544 22 7269 ביי!